Baay'ee harka fuune akkam jirtan? Maqaan kiyya Eeshaa Aliiti. Ogummaan kiyyas neersiidha yookaan waa'ee fayyaa keessaan hojjedha. Raamzii kaawuntii keessatti waldaa hawaasa Oromootirraa nan hirmaadha. Dubartoonni ulfaa talaallii argachuu ni danda'u jettee yaaddahuu ni malta. Ee, talaalliin COVID-19 dubartoota ulfaa keessattis fayyadamuun akka danda'amu mirkanaa'ee jira. Talaallamuun filannoo dhuunfaati. Talaallamuun filannoo dhuunfaa keetiiti. Yeroo murtii mataa keetii murteeffattu waan armaan gadii kana itti yaadi. Rakkoo COVID-19 qabamuun si mudachuun mala. Rakkoo sababa COVID-19 dhukkubbiin sitti cimuu fi ulfii bakka hin gahin dahuun malta. Bu'aa talaalamuun qabu. Miidhaa talaalamuun qabdu. Hubadhu yoo guututti talaallii fudhattee hojii idilee gaafa duraa hojjechaa turte kanneen akka yeroo hiriyootaa fi maatii kee wajjin dabarsuu sanafatti deebita. Yoo gaafii yookiin yaada dabalataa qabda tahe ogeessota yaalaa kanneen sii fi ulfa kee hordofan kanneen akka maatii, dooktora, OBGYN yookiin ogeessota dubartoota deesisan wajjin haasawe Galatooma.